Всем привет, с вами Артем Бакуменко. Э, сейчас мы едем э, на Саржин Яр, город Харьков. Э, хотим снять и показать, какие достопримечательности у нас есть в городе. Сегодня 21 января. Ну, был праздник крещение, все купались, и мы едем сейчас купаться. И вот мы приехали на Саржир Яр, взяли с собой баклажки, чтобы набрать воды родниковой чистой. Пойдем. А, вот так выглядит э, с высоты Санжер-Яр. Школьные часы, пойдем посмотрим. Э, а ну, это моя дочка Ева. Ева, поздоровайся с подписчиками. Она стесняется. Все, постой, пойдем. Тут есть ступенечка. На самом деле по бокам сделано из дерева, очень красиво, аккуратно, просто сейчас много снега. Смотрите, какие часы приходят. Года три назад а, я купался тоже 19 числа, тут на крещение. Была температура минус 15. Ну, вот так, купаться я буду в шуртах легеньких, они не передали, чтобы хорошее кровообращение было. И чтобы не сильно, когда а, мужчина ныряет в воду в холодную, Очко, очков его э, достоинство начинает уменьшаться, прятаться, чтобы теплее было. Но <laughs> мужики понимают, о чем я. Поэтому шортики это самый оптимальный вариант для купания. Не только тут. Так Я чуть-чуть завяжу, чтобы не спали. <laughs> Так, мой друг уже начал прятаться, он что-то подозревает. А ну ладно, ну все. Так, ну, О, тут скользко на будущее, обережно. Ну вода горячая. Да я почитал, что быстро нельзя, поэтому ничего не могу рекомендовать по этому поводу. Раньше нырял сразу. О, а сейчас решил попробовать намочиться. Э, цель, цель купания три раза окунуться с головой. Раз, два, три. Не три раза выйти из эти, а окунуться три раза. Поэтому не немножко подготовиться. О, а уже, уже холодно, уже ноги онемели. Ну что, как тебе? О! О! Вот так. Пацан уже спрятался. О! Уже колется. О! Ну что, как тебе? Кинь его полотенце. Ну ноги они мели. А. Это круто. А. Надо, наверное, растираться сразу. Блин, да не, Там не все, шортики меня спасают. Давай, Дим. Давай, Димас. Чуть-чуть намочись. Дим, Адреналин крови. Классный. Порвала сахарный. Это маньяк. <laughs> Это был маньяк. Волосатый. Тут песок холодная. Самое э, плохое, что это может быть, это Вернее, самое неприятное, это когда головой ныряешь и голову аж давит. Нет, нет. Так, что, надо вытереться, наверное, полотенцем. Кто-то не вытирается, кто-то сохнет. Нет, сейчас мы идем в раздевалочку. Оператор с нами не пойдет <laughs> в целях, э, ну вы понимаете, да, цензура. Вот раздевалочка мужская, женская. Даже термометр есть. Сейчас у нас на градуснике ничего не показывает, он, видимо, сломанный. <laughs> А раздевалочка сделана из дерева. Минус э, в том, что тут... Я не критик, не ревизор, но минус в том, что тут есть сквозняк. Это, конечно, не особо приятно. Классно, потому что тут лавочки, на которых э, не рекомендую сидеть <laughs> тоже. И тут лавочки, и вешалочки. Очень классно. Удобно. Даже свет есть. Удобно, а классно. Ну, тут даже есть, смотрите, э, тренажерочка, можно позаниматься. Вот что самое классное, зимой тут продают мороженое. Это удивительно, пойдем. Что, осталось одеться и попить чая и поехать домой. У нас это э, уже купаемся лет пять. Это у нас уже своего рода традиция. А моя жена Анжела, она никогда не купается, она боится. надо, надо перечислить то, что брал. Когда едете купаться, обязательно возьмите тапочки, сменные э, шорты или трусы, полотенце сухое. Одеваться обязательно надо в порядке. Один носок, потом футболку. Это очень важно. Потом одну джинсу, одну штанину. Зрители, запоминай одни джинсы и один кроссовок. Потом опять в таком же порядке, почему я это делаю, э, чтобы мокрую ногу не свать в носу. Это сложно, конечно, но и странно даже. А почему футболку вторую, чтобы сильно холодно не было? Можно первую пальцы уже еле а, разгибаются. Сегодня постригся специально. Ну, чтобы <laughs> да, воду хорошо, чтобы она хорошо стекала. Потому что самое неприятное, это когда головой ныряешь. Э, вот мы закончили купание. Обязательная процедура попить что-нибудь горяченькое. Не знаю, кофе, чай лучше, Или кофе с коньячком. Многие тут так делают. Я сейчас еще расскажу, мы не все показали. Сейчас, Луис, подожди секундочку. Не все показали, тут еще есть два интересных момента. Ну, сейчас мы попьем чаю. А а, э, Пойдем, покажу очень интересную вещь. Она сейчас, конечно, скорее всего, не работает, но она летом, наверное, работает. Я об этом никогда не знал, мне саму сказали. Смотрите, тучку видите? это индукционная тучка, когда под нее становится летом, начинает идти дождь, ну, душ своего рода. Сейчас она, скорее всего, не работает. Ну, Да, сейчас она не работает. И слава богу, наверное. Еще интересный момент, смотрите. Оттуда, от э, креста, течет вода по какой-то колее, ну, посветите. А водичку мы на обратном пути заберем. Да, кстати, хотел упомянуть, э, у нас чай без алкоголя, без ничего. Я за рулем, здоровый образ жизни. А, здесь, здесь еще ловят рыбу, здесь есть рыба, пойдем посмотрим. А, я так понимаю, это место там, где дают удочки в аренду и санки. Пойдем. А он рыба, смотрите. Ну, парочку. Смотри. Тебе видно? А, вам, скорее всего, не будет видно, но тут штук 15 минимум я вижу рыба плавать. Я не знаю. Ее тут даже с очком ловят, там, там на той стороне этого водоемчика. в этом месте заканчивается более-менее аккуратный водоем, и я так понимаю, э, здесь какая-то защита стоит, чтобы э, сеть, э, сеть какая чтобы рыба, чтобы рыба не, не уходила в свободное плавание. здесь небольшой водопадик. Пойдем ближе к ну, это плохо заканчивается. Где наша рыбка? Где? Ну? А что это за помещение? Дают удочки В аренду дают? Нет, вы можете так. А, бесплатно, да, можно брать? Да. За рыбу потом, за рыбу потом да, а. за килограмм будет платить. А рыбу можно забрать будет? За килограмм рыбы, да. Килограмм рыбы 150 гривен. Вот сколько вы словили, они взвешивают, и потом вы платите денежку. А удочки они дают бесплатно. Круто. Опа, опа, а ну покажи, покажи, сними. Смотрите, споймали рыбу. Вот это звезда наша. На наших глазах споймали форель. Посмотрите, э, помещение, там где арендуется удочки, само в форме рыбы, форели. Видно? Пусик покажи, поднеси. Пойдем. Возможно, было плохо слышно, но сразу скажу, э, удочки дают бесплатно, а ими можно споймать рыбку э, и забрать себе, э, килограмм 150 гривен стоит. А что очень важно, здесь есть туалет. Нормальный мужской женский туалет, чистенький, аккуратненький. Правда, бывает часто он закрыт. Почему-то. Да, Тём? Тебе Тём, а ну расскажи нам что-нибудь на нашем телезрителям. <laughs> Скажи привет. Скажи привет. Скажи, покажи ручкой привет. Ладно. Нет. Хватит. Смотрите, здесь э, набирается водичка, смотрите, есть даже освещение. Э, если я не ошибаюсь, это сделано в форме итальянской шляпы какой-то. Вот тут вот набирается водичка. Давай, Саня чтобы не быдло в камеру. Видно, да? Я не знаю, откуда тут берется давление, чтобы вода поступала через кран. Ну, это круто. А ну посмотри. Скажи подписчикам привет. Тем, скажи привет. Пока, пока скажи. Пока, привет. Пока за щеки такие. Пойдем, пойдем сейчас еще раз э, поднимемся со стороны, с левой стороны часов пойдем. Пойдем, поднимем. А, здесь есть а, просто ступеньки длинные, очень удобные. Есть ступенечки, не ступенечки, а такой спуск на коляску И для тележек. Тут очень часто вывозят воду в тележках, в баклажке. что удобно. Не, неровный спуск, а чуть-чуть ребристый, чтобы не, не скатиться. Кому понравилось э, данное видео, э, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Э, если кто-то что-то хочет, какую-то часть Харькова хочет увидеть в зимнее время года, пишите, будем показывать. Пока.